Deze webinar maakt deel uit van een serie over omgaan met cyberincidenten. In dit deel spreken we over de voorbereiding. Hoe bereid je je voor op een cyberaanval? We hopen dat het nooit gebeurt, maar er kan een dag komen dat je gehackt wordt. Een cyberaanval zorgt voor stress en paniek. Werk daarom aan een cybernoodplan. Dit plan helpt je om tijdens een incident geen tijd te verliezen, de aanval snel aan te pakken te voorkomen dat belangrijke informatie verdwijnt en duidelijk te communiceren naar alle betrokkenen. Het cybernoodplan hoeft geen groot document te zijn, maar het moet de belangrijkste acties opsommen zodat je een basis hebt om op terug te vallen tijdens een crisis. Schrijf het plan uit en bewaar het ook op papier voor het geval dat je computers niet meer beschikbaar zijn. Wat staat er in een cybernoodplan? Allereerst de rollen en verantwoordelijkheden van de mensen in je team, maar ook een contactenlijst. En dan nog de fase van een incident en welke stappen moeten ondernomen worden. Begin dus met de rollen en verantwoordelijkheden te verdelen en zorg dat iedereen zijn rol vooraf kent. De volgende teams of rollen zijn nuttig. Een crisismanagementteam dat de belangrijke beslissingen neemt, coördineert en de taken verdeelt. Zij kunnen ook instaan voor de interne en externe communicatie. Dit team bestaat uit de CEO en zijn directie. Het kan ook aangevuld worden met bijvoorbeeld een jurist, een communicatieverantwoordelijke enzovoort. Bij grote crisissen kan het nuttig zijn om een gespecialiseerd communicatiebureau in te huren. Een incident response team om het incident te analyseren en om op de aanval te reageren is ook van belang. Bedenk vooraf of je eigen ICT-dienst dit kan doen, of je dit ook aan je externe ICT-partner of een occasionele partner moet uitbesteden. Een recovery team dat ervoor zorgt dat je snel weer operationeel bent. Vaak is dit de verantwoordelijkheid van de ICT-dienst, maar ook zij kunnen hulp nodig hebben. Afhankelijk van de grootte van je organisatie bestaat elk team uit meerdere personen of slechts uit één persoon die meerdere rollen opneemt. Pas op deze teams hebben soms tegengestelde belangen. Het is dus belangrijk dat er vooraf goede afspraken zijn over respons, recovery en communicatie om discussies tijdens het incident te vermijden. Zorg voor een plan B voor als iemand op vakantie of afwezig is. En zorg dat er ook buiten de werkuren iemand aangesteld is. Een aanval volgt niet noodzakelijk kantooruren. In je plan steek je een actuele contactlijst van mogelijke betrokkenen. Bewaar telefoonnummers en e-mailadressen ook op papier. Een volgende stap in de voorbereiding is het oplijsten van aandachtspunten tijdens de drie fases van een incident. Dit zijn de ontdekking- en identificatiefase, de reactie- en rapporteringfase, de herstel- en schadebeperkingfase. In de ontdekking- en identificatiefase probeer je te ontdekken wat er precies gebeurde wanneer het incident werd gedetecteerd. Als CEO zal je het crisismanagementteam bij elkaar roepen. Ook het Incident Response Team moet in deze fase ingeschakeld worden. Je kan je voorbereiden op deze fase door te zorgen dat je het incident kan detecteren. Dit doe je onder andere door logs bij te houden. Bekijk daarvoor het filmpje rond monitoring en logging. Je kan ook investeren in tools die deze detectie voor jou doen. Een kwaliteitsvolle antivirus en firewall zijn een goede basis voor detectie. Daarnaast kan je bij een IT-specialist informeren welke intrusiedetectie- en preventiesoftware nuttig zou zijn en of je specifieke security- en incident monitoring tools nodig hebt. Een goed geconfigureerd besturingssysteem treft al heel wat veiligheidsmaatregelen en brengt je op de hoogte van een intrusie. Informeer naar de beveiligingsopties van je cloud provider. Zodra je een incident detecteert, moet er gepast gereageerd worden. Voor meer informatie bekijk je beste deel over aanval stoppen. Probeer je hierop voor te bereiden door de stappen alles te overlopen. Probeer in deze fase zoveel mogelijk te rapporteren en bewijsmateriaal op te slaan. Als het incident ernstig blijkt, kan je deze informatie in de rechtbank gebruiken. In de herstelfase bekijk je hoe dit incident kon plaatsvinden. Door de oorzaak van het incident te vinden, kan je de systemen herstellen reconfigureren en patchen om te voorkomen dat het opnieuw voorvalt. Oefen vooraf hoe je je systemen moet reconfigureren. Zorg voor een actuele en bruikbare backup. In deze fase speelt het Recovery Team de hoofdrol. Communicatie naar medewerkers, klanten die hinder ondervinden of naar de buitenwereld is erg belangrijk. Je kan vooraf modelberichten schrijven en bepalen naar wie je ze zal sturen en via welk kanaal. Een cyberverzekering kan tussenkomen bij de kosten van een incident. Bedenk wel dat elke verzekeringspolis anders is en dat sommige polissen enkel tussenkomst voorzien in specifieke gevallen. Nu je een plan hebt, hou je het up-to-date en oefen je het regelmatig. Wacht niet op een incident om je plan in actie te zien. Gebruik een realistisch scenario van een incident dat zou kunnen voorvallen. Op de website van Centrum voor Cybersecurity België en de Cybersecurity Coalition vind je een gedetailleerde gids terug die je helpt bij de voorbereidingen op een incident. De les van vandaag: maak een cybernoodplan waarin je de rollen en verantwoordelijkheden vastlegt, een contactenlijst op papier hebt en de belangrijkste taken in de verschillende fases bepaalt. Hou het noodplan actueel en oefen het regelmatig. Een goed cybernoodplan is goud waard tijdens een crisis.